कोई आवाज आ रही हो तो मुझे इग्नोर करना सकती हो मेरा भाई पीएस पे बैठा हुआ है और मैंने उसको अपनी आवाज कम कर लिया लेकिन वो मानता ही नहीं है बड़े तेज हो रहे हो हैं हम्म। फायर को खेलने के लिए यूज करता हूँ ब्लू स्टैक तो इस वक्त मैं खेल रहा हूँ इंडोनेशिया के सर्वर में और वो भी free normal free fire free fire max pro max ट्राइफून प्रो मैक्स होता है वैसे फ्री फायर मैक्स भी है स्टार्ट हो जस्ट टू स्टार्ट यहाँ इस तरफ इंटरनेट का मेरे घर में बहुत इशू आ रहा है तो मुझे बात भी है हमारे बात नहीं जैसे जवाब की आवाज़ तो अभी देखते हैं क्या हो है अरे बाबा कितने हाँ। बुरी किस्मत किधर आ गई ख्याल से इधर इंटरनेट का इशू आ रहा है मैं बच भी फ्री फायर वालों ने मेरे साथ साजिश की है जान बूझ के मुझे फंसाने के चक्कर में तो अभी हम लोग इधर पहुंचने वाले हैं मैंने सिर्फ एक ही किल की है क्योंकि फ्री फायर दूर जाके उतारा है नहीं नहीं नहीं वहां पर इधर वहां इधर को ना ना बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बस हेल्थ में कम होनी चाहिए तो होगा क्या चलो ट्राई कर लेते हैं कुछ तो अरे भाई इधर से निकल जाता हूँ उधर से निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा बस सेफ जोन में आने वाला हूँ अगर अभी हेल्प पीछे से ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है कोई गाड़ी से उठा रहा जल्दी से पहुंच जा पहुंच जा मेरे आगे मेरे ख्याल से और कोई बंदा है लेफ्ट दे दे और कोई और यस यस यस यस मैं बहुत दफर हो गया मेरे इधर से निकल आया काफी मेहनत मुशक्कत के बाद बिल्कुल भी नहीं फंसना अच्छे बनी लूट ले लेता अगर ये फ्री फायर वाले मुझे यहाँ ना उतारते कोई नहीं बदला लूंगा फ्री फायर वालों से इन्होंने मुझे आज बहुत दूर उतारा है पूरी फ्री फायर सुनसान बना दूंगा ये बाकी दिखाई मेरे पास ओए मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था है कि मैं कोई दूर से निशाना लगा रहा हूँ अरे भैया अभी जोन आ जाता चलो इधर सही बंदे होंगे बेशक मैं फर्स्ट ना हूँ टॉप ऑफ टेन में आ रहा हूँ टॉप ऑफ मेरे पास कुछ भी नहीं है कितना ना कुछ ले के हाथ में कुछ तो मिला रहा मैं जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी एमओ ही खत्म हो गई फिर से गन मिल गया एमओ कितनी ठग ठग लाइफ बैक बैक फूल होने वाला है baby, baby. अब को जो जाएंगे एक मिनट ये निकाल तो देते हैं निकाल अब इसको पता मुझे मारने का अंजाम अब इसे पहले हेल्प हेल्प के साथ हमें oh इतना लैग आ रहा था इसके पास गन कौन अच्छा वे चढ़ाएगा चलो ऐड टू फ्रेंड कर लेते हैं इसके ऊपर न्यूज इसके ऊपर जाम लगाते हैं इसने कुछ तो किया है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो इधर गड़बड़ चल रही है तो आज वीडियो में इतना ही है मैं आपको पोजीशन देखूंगा किसमें आया हूँ you made it top top the ten. क्या पढ़ रहा हूँ? You made it to the top ten. Okay. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय